अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक पूजा के याद में रोतानी हम कि पूजबा के याद में रोतानी हम कि पूजा के याद में रोतानी हम साथ में बिरिया खाइल गइली भुला में क्रिया खाइल गईली भुलाई निकले लदम है निकले लदम है कि पूजा बाके याद में रोता हम कि पूजा बाके याद करो से हमारा छो पिया के साथ चुनरी लोरबा बहावतानी खुद के सतहवतानी ऊन पे जखम है कि पूजा बाके याद में हम कि पूजा बाके याद गुस्से गुसुनी रो रो के अखिया भइल बाजी तोर पे शिवरांग दहो हो इतना उठले बारे हम पे सितम पूजा बाके याद में रोतानी हम पूजा के याद में रोतानी हम साथे में बिरिया खाइल गईले बुलाई साथे में क्रिया खाइल कदम है कि पूजा बात याद में रोता नहीं हम कि पूजा बात याद में रोता नहीं हम Apan music digital recording studio Moniyari